Okay, first mob na to. First nga na ay move. Ano yun? Tanawa. Ta move. Wata! Wata! Oh, ah. eh? Ayun. Okay. Isa. Dua. Wala. Ah! Awat. Wata! Okay. Tama na yung kalaban natin. Oke. Oke, Nino sangat doang. Attack power. Pero Don't worry, di HP. Terang mani, HP nggak mani. Wata, wata. Wata. Oke. Siapa? Wata. Oke, mantul itu. Bawakan live sawata. Ah, itu ba si buhay pa? Buhay go! Tapi Sabi isa pagkapit what? Okay. Kani, bordanggol ning naong. Yang lain siya. Banat. wala Diyos namatay lang wala patay patay pat nga naitay patay awa ay tira ayo call okay call okay kayo basta may tira ha ano yan ay mo iniimo ano yan wata wata warteg bertaruh what ah. Wata, oh, patah lagi. Wata, aku nama patah. Wata, wata aja. Oke, okay. hilang balag watak-watak nih. na, na, patay na po. Aw. Ko ba? Wata! Awata, ani. Isa, adili. Dili, matay. Ilang, ilang. Ay, pakamatay siya. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, Ani, murag. mo shield, magining amawa ni. Pero, sige, mong pagkatistingan. Shield, dili. Agoy, wala. Sobra tong tira, bay. Isa, Oke, apa ya? Oke, oke, oke. Oke. Ok, nanaike. Oke. Oke. Oke, ada itu. Ako yung nagpakadili. Ah, wala. Sige Wata! oke, wata-wata na po niro. Oh, ay, iya, ay. Barang, Pero sige lang. Importante, mahalaga lang. Sige. Run. Brand out Brand nganaai out Brand out Ah, ayo Eh, ayo, eh, ayo eh. Oke, hulu tak patay Paano ipagasa full? Ano ya. Unang tira Okay dua. Wata Final bend Tong tororong apa Miyatay ha? Huwag kita basta Kwan lang adventure. <laughs> Kay Karina, ihawon ra tayo to. Yatay. Eh, signing off na ko guys. Bye-bye. Maulog